Tontón es un líder en el mercado de la tecnología. Eh, ¿Cómo le está yendo este año 2013? Bueno, en, el año 2013 hemos hecho un arranque haciendo seguimiento a, lo que hicimos en 2012. Para nosotros eh, están siendo años de crecimiento a nivel mundial. Estamos teniendo crecimientos de, de en torno de 36, 30-36% en cuanto a suscripciones activas y esto no deja de ser un indicador de que las empresas están apostando por gestionar más y mejor sus recursos. ¿Y dentro del mundo de la pyme? Dentro del mundo de la pyme tenemos una cuota de mercado mm, considerable y de, nuestro global de, suscripciones hablamos de, porcentajes por encima del 75%. Para nosotros el mercado pyme es el, fundamental a la hora de ayudarles a, mejorar su, competitividad. Ellos no tienen acceso a economías de escala como pueda tener una gran empresa y TomTom les aporta tecnología para que puedan competir con herramientas más que con poder de negociación. Tecnología, pymes, costes, ¿cómo se llevan estos tres elementos? Bien, al final de lo que se trata es del retorno. No, no tenemos eh, la cultura de que la tecnología es una inversión y eso está cambiando. Está cambiando y además es la, visión adecuada. Eh, un euro eh, de gasto es malo, 15 euros de inversión se supone que te tienen que retornar y la inversión en este tipo de, tecnologías tiene un retorno entre 6 y 9 meses. Para que te hagas una idea, por cada euro que inviertes en, tecnología de gestión de flotas, en este caso de TomTom, obtienes 30 euros de retorno en productividad. Telemática en el renting de las pymes, eh, renting de vehículos, se entiende. ¿Qué es lo que está aportando Tantón en este sentido? Bueno, para nosotros el sector del renting eh, de vehículos es un sector de, colaboración mm, estratégico. ¿Por qué? Porque eh, al final la empresa eh, contrata muchos de sus servicios asociados al renting del vehículo. Eh, y pretendemos que la gestión de la flota o el sistema telemático de la gestión de la flota sea un servicio más a la hora de contratar el renting. Eh, eso ayuda a la empresa a que no tenga un impacto sobre la inversión inicial, sino que la, mm, la totalidad de la inversión viene diluida en las cuotas del propio renting del vehículo. ¿Telemática una necesidad? Por supuesto. Una necesidad, por supuesto, porque una necesidad es todo aquello que aporta un beneficio y la telemática aporta beneficios, como he dicho anteriormente, en, cuestión de, tres, seis, nueve meses eh, hay un retorno de esa inversión y a partir de ahí todo es ganancia. Por tanto, en un momento delicado económico, todo aquello que te aporte un retorno de inversión en seis meses y que te ayude a ser más competitivo, dar mejor servicio eh, y reducir tus costes operativos eh, es una necesidad. ¿Qué va a encontrar la PyME de aquí a final de año por parte de Tontón? ¿Perdón? ¿Qué novedades vais a presentar de aquí a final de año? Bueno, hemos presentado ya, eh, nosotros somos una empresa muy dinámica en cuanto a, en cuanto a inversión, en, desarrollo de producto y desarrollo de servicios. Hasta, hasta la fecha, en el último año, hemos, hemos modificado nuestra plataforma con una, una nueva suite de, de, informes por la cual el cliente se puede eh, hacer sus propios informes a medida, no hace falta que se los haga nadie, él es el que decide. Hemos también eh, abierto un App Center, que es una, una, bueno, un, centro donde todos nuestros eh, socios eh, de, informática eh, suben sus aplicaciones y el cliente final se puede beneficiar de, estas integraciones ad hoc. adicionalmente a esto, y para mí es, es una revolución en el mundo de la, de la, telemática, es que hemos desarrollado un producto que llamamos Link Connect y esto lo que permite es que a través del canal Bluetooth de nuestra caja negra podemos conectar periféricos a, a deseo del cliente, pues escáneres embarcados, lectores de, códigos de barras, eh, lápices Bluetooth, impresoras embarcadas, escáner, cualquier cosa que se te, que se te pase por la imaginación, que pueda aportarte valor a la hora de gestionar tus recursos en remoto, eh, son integrables a través de LinkConnect.